В этом обзоре мы рассмотрим вытяжку для маникюра. Это незаменимый девайс для любого мастера, который занимается наращиванием и коррекцией ногтей. Маникюрная вытяжка работает в качестве настольного пылесоса и втягивает в себя пыль во время работы, обеспечивая чистоту рабочего места, а также воздуха, что очень важно для здоровья. Мощность настольной маникюрной вытяжки стандарт 25 Вт она потребляет совсем немного электроэнергии. При этом мощная сила всасывания втягивает частицы пыли на расстояние до 10 см. Удобная конструкция и мягкая обивка обеспечат комфорт для рук клиентов. Размер вытяжки 23 на 20 см, высота 11 см, вес 977 грамм. Корпус выполнен из пластика и обтянут мягкой обивкой из кожзаменителя, устойчивого к растворителю. До начала работы оденьте съемный мешок на двигатель. Установите вытяжку на стол и подключите к источнику питания. Включите маникюрную вытяжку с помощью кнопки. Положите руку клиента на мягкую сторону прибора. Держите руку клиента во время опила непосредственно над проемом вентилятора. Большая площадь вытяжки позволяет задержать пыль и смести ее в проем вентилятора. После окончания работы выключите прибор с помощью кнопки, после этого отключите от источника питания. Съемный мешок от пыли легко снимается и стирается. В комплект входит два мешка для пыли. С этим и множеством других товаров компании Global Fashion вы можете ознакомиться на нашем сайте.